Die familie van 'n 11 maande oue baba dogtertjie van Agnes in die Noord-Kaap pleit om hulp nadat 'n dodelike seldsame genetiese siekte by haar gediagnoseer is. Dit beïnvloed belangrike motoriese neurone in die liggaam. Haar enigste kans op oorlewing is dat haar familie meer as 30 miljoen rand insamel vir genetiese medikasie uit die FSA. Babas is veronderstel om vreugde in families se lewens te bring maar die 11 maande oue Nova Davet se ouers is 'n slag toegedien. Spinale spieratrofie tipe 1 is by haar gediagnoseer. Dis 'n toestand wat oordraagbaar is en is dodelik vir babas. Ons eerste keer dat oor uh eh, vas ons asem weggeslaan gewees en ons was plat geslaan. Ons het nie geweet wat die toekoms vir ons wag nie. Uh ons was bang, ons was alleen en uh En ons doen vandag baie beter want Nova is soos 'n normale baba. Sy maak dit vir ons vir ons maklik behalwe dat uh dat uh, haar spiere baie swak ontwikkel is. Die dogtertjie is 2 jaar gegee om te leef. Sou haar ouers misluk om die 35 miljoen rand vir die medikasie in te samel. So children with type 1 SMA won't be able to roll or sit or achieve head control, and they'll eventually have difficulty breathing and feeding and swallowing, and most will die by age two. So although there's no cure for um, spinal muscular atrophy, there's several treatments that have been developed in the last decade which hold promise for prolonging life and improving motor function. Um, the one that Nova's family is trying to fundraise for is a gene therapy, which actually replaces the non-functioning gene um, with a healthy copy. Haar ouers het sosiale media veldtog te begin en werk ook saam met die nuwensgewende organisasie Pick a Buddy. This is an insurmountable challenge for for the family and the only way to really to really reach the goal is to get Baby Nova's story out to as many people as possible. And we've partnered with a nonprofit called the Angel Network that are going to be facilitating the funds so that the donors can donate money and also get a Section 18A tax deductible certificate. Al Baba Nova se ouers wil hê, is dat sy oorleef. Uh, ons hoop uh, iemand kan ons help daar by die kant om die medisyne vir haar te kry om vir haar 'n uh, 'n toekoms te gee van sonder dit uh, soos hy nie ene het nie. Uh, ah, dit is die harde realiteit wat ons uh, geervaar het dat as ons aan nie kan help in tyd nie, uh, ah, sal die pad vir ons baie moeilik wees. Die familie vestig nou hulle hoop op barmhartige Samaritane. Regional Witboy, Isaika Nis, Kimberley.